असलकुम व्यूवर्स uh, ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है ये मैंने थैंक्स करने के लिए आप सबका जिन्होंने मेरी हेल्प की और uh, मेरे सब्सक्राइबर 1000 के पूरा करने में मुझे सपोर्ट किया जिन लोगों ने जिन सब्सक्राइबर ने उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी सपोर्ट की और मेरे सब्सक्राइबर को रीच करवाया वन तक और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट बनाकर आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा उनको अपलोड करूँगा ताकि आप उनमें से फ़ायदा उठा सकें जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस होंगी उसके अंदर कम्युनिटी रिलेटेड वीडियोस होंगी और इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन uh, और इंफॉर्मेटिव वीडियोस uh, मैं अपलोड करूंगा ताकि मेरे जो वॉचिंग आवर जो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं वो भी कंप्लीट हो जाए मैं हब टीवीसी की तरफ से आप सबका नहायत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी सपोर्ट की और मेरे 1000 के सब्सक्राइबर पूरे किए thank you so much from हब सी